ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਟਕਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਰੇਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਬੰਟੂ ਲਿਨਕਸ 1110 ਤੇ ਟਕਸ ਟਾਈਪਿੰਗ 18 ਆਉ ਟਕਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਖੋਲੀਏ ਡੈਸ਼ ਹੋਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਕਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਟਕਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਮੇਨ ਮੈਨੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਫਰੇਜ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਆਓ ਟੀਚਰਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ the quick brown fox jumps over the lazy dog ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿਸੇਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਐਸਕੇਪ ਬਟਨ ਦਬਾਈਏ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨਯੂਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਅਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੋੜਨੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ एडिट वर्ड लिस्ट ते क्लिक करो वर्ड लिस्ट एडिटर विंडो नजर आएगी एक नवा वर्ड एंटर करिए वर्ड लिस्ट एडिटर विंडो विच न्यू बटन ते क्लिक करो create a new word list window नजर आएगी create a new word list विच आओ असी टाइप करिए लर्न टू टाइप ओके ते क्लिक करो वर्ड लिस्ट एडिटर विंडो दिसेगी ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਵਰਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਮੂਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਨੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਡਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰਲੇ ਮੈਨਯੂ ਵਿਚ ਸੈਟਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਕਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਲੈਸਨ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੈ पर अਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਟਕਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲੈਸਨਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀਏ ਮੇਨ ਮੈਨਯੂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਫਿਸ਼ ਕਾਸਕੇਡ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਗੇਮ ਮੈਨਯੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪੇਸ ਬਾਰ ਦਬਾਓ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਆਓ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਗੇਮ ਚੁਣੀਏ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਫਰੂਟਸ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਕਲਰਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਕਾਈ ਫਿਸ਼ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਫਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਿਸ਼ ਡਿੱਗੇਗੀ ਪੈਨਗੁਇਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੌੜੇਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਵਾਈਟ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੇਮ ਮੈਨੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਐਸਕੇਪ ਬਟਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਬਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਗੇਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨੇ ਅਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ spoken tutorialorg ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ spoken tutorial project talk to a teacher project ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ICT MHRD ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ spoken tutorialorgnmeict intro ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਇਸ ਟਿਯੂਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ